欢迎回到九州电子产品超详细。今天要来跟大家分享的是我们全新上市的产品——高度取样 PID 温控器 TTN 二一四、V 一八、V 一九。TTN 二一四为四十八乘四十八毫米通用尺寸，机身深度仅五十九点七毫米。 便于部署于焊接、包装、恒温浴、半导体制造等相关装置设备上。产品界面搭配三色高亮度 LCD 显示，按钮操作简单便利。产品取样周期从零点零一到零点五秒，适用于高速变化控制应用，如快速加热、流速变化、压力变化等高速过程。 全新的 PID 演算法大幅提高可控性及稳定性。产品适用常见温度输入类型，如热电偶、RTD、电压与电流等，并提供最高四点的输出，可搭配 RS485 开关与类比讯号等，后端的控制应用十分方便。TTN21 四拥有多种特色功能，例如可储存高达八种模式。 每种模式最高十六种参数的参数储存模式功能，或是方便回复初始设定的参数备份功能，以及高达十六点的校正功能，大幅提升产品侦测准确性。四件计数器功能让使用者能有效掌握发生的状况。更多功能详细，欢迎参考九的官网。此外，九德提供系统式的温度监控，从侦测感温 sensor、显示及控制的温控器，到后端记录的记录器，以及多功能的云端系统。 提供最完整的一套温度监控方案。以上就是 T T N 二一四高速取样温度控制器的介绍。如果有任何问题，欢迎留言给我们，也欢迎持续追踪我们九的电子。我们下次影片再见喽。